ah, ah. Dímelo, Shiny. El día es. Pues. sencilla. Se me ha metido, ¿oíste? Se me ha metido Tú sabes. Ah, tú eres mi droga. Se lo Shiny. Tú eres mi droga. Ah. Dios que sí, ¿oíste? Ah, ah. Ya sabes mi droga la que me controla, la que no abandona Ya que dejo el maleanteo por ti Todo lo que hago por ti Dejo la pistola por ti Tú eres mi droga, la que me controla, la que no abandona Ya que te dejo el maleanteo por ti Cuando me enfermo tú nunca me dejas solo Tú eres un peluche, baby, tú eres un tesoro Muchas te envían ni la envidiosa te hacen coro Y no me importa lo que pase, yo te amo, mi bebé La vida es dura, pero por ti, baby, lucharé Mami, lo siento las veces que yo te fallé Tú eres mi reina, que tú eres mi que Y por ti es que cometo los delitos Yo sé que prometí algo bien bonito Mi suerte cambiará, mami siguiendo a Jesucristo. Tú eres mi droga, la que me controla, la que no abandona, ya que te vuelvo Yo te tengo en mi corazón y en mi mente. En mis situaciones peores estás pendiente. Se me ha metido como alma inocente. Contigo sueño, que mi futuro está presente. Déjate llevar que tú eres mía. Recuerda que tu madre te decía que iba a llegar un negro como yo en tu vida. Ahora que te conozco, te noto confundida. Contigo sueño que subimos las escalas. Mi amor es tan ligero que corres como una bala. Yo te amo y no me creí, te viniste. Y te gusta cuando te cuento los chistes. Digo sueño que subimos en las escalas Mi amor es tan ligero que corres como una bala Yo te amo y no me creí te viniste Y te gusta cuando te cuento los chistes Tú eres mi droga, la que me controla, la que no abandona Ya que dejo el maleanteo por ti Todo lo que hago por ti Dejo la pistola por ti Tú eres mi droga, la que me controla, la que no abandona Ya que dejo el teo por ti Jeje Wawiki Mixi muy record Domino Tiny Metiendo mano